I never want to be somewhere where I feel like Nesiva Kumonto. Mm. I always want to have someone I feel like Anjagala. Ah, Nange Mwangala. Inzembala yidida ne wendi ba mfumbi duanga batuga se makanisa, batuga se muziki, batuga sewa. Mm. Nga nkukoye, mba nkukoye. Mm. bwoba ontaddeko embeera gye saagala mbu mweyenzayenza omanyi abakazi babagamba ndooza basenga bamwe babanjuza bagamba guma guma nabagamba nze sirinza awaadi mu bufumbo eh, guma guma asif there is a gold meddo angela katetumba yabagambaguma omusajja atampa kitiibwa mhm. newe tuli ba myaka ataano nja kuvaayo <laughs> omusajja yefulamu obufumbo bwa rap ne mwami bindeeba bwandiba nga buli mu lusuubo nkwata bulungi obufumbo bwa rap n'omwami bindeeba omwami raymond bwandiba nga buli mu lusuubo bino kidiridde okuba nga omukyala rap yaisinzidde ku tv bwe yabadde mu programu emu gyakola ne mwala munne n'ayogera ebigambo ebisongovu era bisenga bino byabadde bimuva ku mutima nga ono ogamba nti omuntu bulijjo ninda wenfunira wenjogererako n'ayogera teyabadde direct nnyo kuye nga ye ngaomuntu naye fengaffe ba analyst omuntu asobola okwekkaanya omuntu nolaba embeera mwayogeredde ekintu yabadde ayogera ekintu ngaakyogera akijja ku mutima era mu bigambo byayogedde bino byabadde bimu ku bigambo byo ebigambo bye sijja byogera byonna naye nja kuuyamu ebimale mu kuteereyooko nga yeeyogerera rap yagambye tajja kwagala musajja atamwagala era bwekityo takkiriza tajja kukkiriza kufumba eyo gye batamwagala t tajja kukkiriza musajja kwenda ng'ate ali naye era n'agamba mu bigambo bye nti ye yeah. tagendera nnyo era tajja kugendera kwebyo byabasinga ebabuulirira abawala byebajja bawulira nga tebanagenda mu bufumbo nti munange wafumbirwa beerayo guma omusajja akola bwati guma abakyala baguma ye tabikiririzaamu bwatyo yagenze mu maaso n'ayongera n'alaga ki ekiri ku mutima gwe era n'atubuulira nti abakyala be yeegomba era basinga okwagala mulimu omukyala zali mulimu omukyala shiba Thank you. igwe naawe nze naawe tuli wano naye tukimanyi bulungi shiba si mufumbo zali obufumbo bubeerawo butyo on and off bwato ono bwakwata oli kati bwe kibanga ddaddala omukyala omufumbo rape gwe tumanyi nti mufumbo gwe baakamala n'okukyala ewaabwe asobola okuvayo nakola statement ngaeyo nti ate abantu beyeegomba mulimu shiba ne zali kati gwe ojjamu kinga gwe bano beyegomba si bafumbo oba eshale ate ye mufumbo wano olabawo ki mu bufumbo waalinayo essanyu bwaba alinayo essanyu yandibadde ayogera bw'ati kino yakyogedde ku program direct saagala njogere bingi nnyo nnyo nnyo muyinza okunkwata ensobi kamukutereyoko mu bigambo bye simu ne batandika eh, okwenda yase nyo eh, yase nyo ayagala kwanga kufula chi kufuna kuchi kuchi kuchi balachi kankubire ko singa tugenda eh. nono msajja ono chayogedde kiri mm, wechti mm. ekifo next single kwenza abasajja kubera nabakazi bebatayagala singa mukiriza abasajja banono ne babagamba nti kitufu kiri nti mm. si kyakwagala i would rather stand that nengenda nenonya omuntu gwenjagala naye nafuna omuntu gwayagala ne babeera happy osanga kijja mukendeza kunokwenda I love Sheba for one reason. Mm. She is true to herself. She's real. I love Zari for one reason. Mm. She is true to herself. I love Cindy because I she's love real. Cindy for one reason. Mm. She is true to herself. True. I mm. do not tolerate fakeness. Fakeness. Needing. I don't tolerate fakeness. Ah. I love it when someone comes out and says, Sikwagala. Sikwagala na I never want to be somewhere where mm. I feel like nesiba kumuntu. Mm. I always want to have someone I feel like anjagala nange mwagala. Inze mbalayirira ne wendi banfumbiddwa nga batugasse mu makanisa batugasse mu zikiti batugasseewa mm. nga nkukooye mba nkukooye. Ah. bw'oba ontaddeko embeera gye saagala mbu mweyenzayenza amanyi abakazi babagamba ndowooza basenga bamwe babanjuza bagamba guma guma nabagamba nze sirinze awaadi mu bufumbo eh. guma guma asif there is a gold medal angela katetumba yalagamba guma tetugenda guma omusajja atampa kitiibwa mhm. newe tuliba myaka ataano nja kuvaayo <laughs> omusajja ye enfulamu yankuba newe tuliba myaka nsanvu nga sinafa nja kuvaayo newe ah, ekyo mbalayirira sigenda kufumba gye mbonaabonera ah. naye gwamanyi obufumbo obulimuesa nga buli kuddayo waka omanyi lwaki abasajja tebadda waka mm. because abakazi bebawasa tebabaagala omusajja ayagala mukazi we mm. ayaayana okudda ewaka naye abasajja banene abasinga bako wewawe ransonga mukazi mm. ya muwasadda ate ekyamu muwasiza mm. eitha ya yegata nayo mulundi gumu nafuna olubuto yes. mukufuna olubuto abewo mm. omukazi mm. bamugamba oyina muwasa oyina muwasa azifu bigwa bazadde mu bamuwasa woman's time omanyi fe abakazi tuli loyo yes. ate fe abakazi abasajja baffe ddala abatabeerawo nti oŋambi ogenzeko safari mm. nja kwekuumira mm. naye omanyi kyekitegeeza omukazi okwekuuma eri ebbanga lyonna nga tanakugwamu kati bwamu mm. ekuumira okumala emyaka ebiri Mm. Mbu, mbu, mbu, amanyo msaja ya agenda safari kumbo msaja ya yeyo ya fumbi rada eh, omanyo mbude bubu nah. omu, omu oh, onede kakata uwe ngambira mm. amazima garuma na yemu yugo kogera amazima omwe ulilide oyo bulijo ya agamba it will not end in tears tulinze tetumusabira kibi naye tumusabira abeere mirembe katusuubire nti byonna byonna byayogedde si bituufu era yabadde tabijja ku ndobo ya mutima gwe yabadde akikwalwa puroguramu naye igwe nange tukkirize njagala oddemu omwerabireko gwe onoojajinga n'omanya nti owaayi yabyogeredde mutima bwe guti ekyo nkirekedde ggwe naabwe wenna agenda okukomentinga mu comment section awo beera bulungi weeraba